أسطوانة الأزهار تقدم الشيخة الواشمة المشنتية والكساسبة البكاي وبوعلام آه، آه، يا آه، يد البضغة with the next souffling. Hello. sugar